時間は使用されているツールが九死の HSE ですが約2時間それ以上は危険なので回線を遮断しますあと残り時間はビクター1を車で追跡して合流しろ A puro misionar ya no sé de otra Me sabe a lava la saliva de tu boca Me gustas como me gustan pocas Me sale lo me falla Strictly business todo el tiempo falla La vida es una jepa bien buena ma fuiste mi premio y eres mi condena Nena, escucha lo que traigo para rato Light it up porque tenemos un guato Mega de que es super vato Volando por los cielos bien elevado el pecado Alabado sea el pedazo de piso en donde estás parada Flaca nada comparado Lo que me das tú con lo que me han dado Me pones como loco Te miro y se me salen los ojos Me pones como loco 所さ前から聞いてみたかったんだけどなんでおみたいな男